Tu știi cât de tare, cât de tare Mă doare că tot ce ai făcut era spre ale tale Că în ochii mei sunt pupile udate de lacrimi și sânge Mă arde moarte toate, că toate sunt toate la fel ca niște gafe Că intri în belele, dar tot ești în ele Cu suflet la gură, cu pumni în pământ Cu ochii spre cer zici ultimul jurământ Aruncat în gunoaie, ești printre nori Mă arunc de pe pământ ca din nou între voi Văd negru între ochi, pupilele stilatate univers Sunt meu e paralel cu toate aruncat în gunoaie Ies printre nori, mă arunc de pe pământ ca din nou între voi Văd negru între ochi, pupilele zilatate univers Sunt meu e paralel cu toate Vreau să cred, să mă arunc în spate, mă trage ombră Îmi zice să uit de toate, sunt eu, dar nu prea E doar sufletul meu ce mi-l văd acum cu ochii și încerca la greu Trebuie să stau întins în atacare luptam pentru noi Pentru inimile noastre, pentru tot ce am clădit Pentru tot ce am primit Iubire, sentimente câteodată snăpustit de gânduri nebune Mă fac să mă concentrez, mă trezesc disom și instant conștientizez Că tot ce fac e pentru Aruncat în gunoaie, printre nori Mă arunc de pe pământ ca din nou între voi Văd negru între ochi, pupilele dilatate Universul meu e paralel cu toate Aruncat în gunoaie, ies printre nori Mă arunc de pe pământ ca din nou între voi Văd negru între ochi, pupilele dilatate Universul meu e paralel cu toate Aruncat în gunoaie, ies printre nori Mă arunc de pe pământ ca din nou între voi Văd negru între ochi, pupilele dilatate aruncat în gunoaie Ies printre nori, mă arunc de pe pământ ca din nou între voi Văd negru între ochi, pupilele zilatate Universul meu e paralel cu toate